回归后首次由公务员发起嘅集会，今晚喺遮打花园举行，连终审法院外都企满人。集会主题系公仆同人与民同行，由嚟自运输署嘅公务员读出宣言：喺大是大非之际，当以是其是、非其非嘅态度，尽快修复社会嘅撕裂。若果我哋仲袖手旁观， 坐视不理，一則乎市民所托；二則有乎公仆之責。 佢話：公務員作為香港市民嘅一員，喺放工時間參與合法嘅活動，冇妨礙公務員專業嚴謹咁執行職務，違反不偏不倚、政治中立嘅原則。佢哋要求政府回應民間五大訴求，包括成立獨立調查委員會等。上台發言嘅有多名前高官，包括前政務司司長陳方安生同埋公務員事務局前局長黃永平。好多人講。 政治中立，我可以话俾你知，我已经再冇权势去诠释乜嘢叫做政治中立。但系政治中立系我写嘅，十年前系我写嘅，所以我有资格去讲。你哋今次嚟系完全冇违反政治中立。 好多人話政治中立就等於向行政長官政府忠誠，其實個意思絕對不存在向個人忠誠。我哋係向我哋個體制忠誠，向我哋個制度忠誠，向維護我哋核心價值嘅。 整個社會忠誠，向我哋嘅市民忠誠。由公務員拎埋職員證出嚟，希望市民感覺到公務員係企喺同一陣線。聽到有一啲消息話，誒睇下有邊啲同事請咗假之類咁嘅問題啦。咁其實公務員要出嚟嘅勇氣都好大嘅，因為誒，我覺得香港係我哋嘅屋企啦。咁同埋公務員作為市民嘅公仆啦。 咁其實誒，我哋要向市民有一個好清楚嘅交代咯，同埋我哋要對得住自己嘅良心咯。作為一個人啦，我覺得我哋都需要對得住自己咯。好多人都講緊嘅公務員支持嘅政府係應該一個有良知，亦都係應該順從香港嘅民意，而唔係一言堂咯。你覺得而家呢？而家其實。 你覺得我哋唔係越嚟越似中國咩？根本就係一言堂，佢根本就唔俾市民有諮詢嘅時間。除咗現職公務員，仲有退役警務人員。而家我哋嘅警隊實在係走錯咗，所以我覺得我都係一個，而家我係一個嘅市民，我要企翻出嚟，係向政府説法，因為係真係錯。佢哋亦都可能係需要。 去军令如山，但系我自己好侥幸已经退咗休。集會原定喺遮打花園舉行，不過遮打花園呢一開始都企滿人㗎啦。參與嘅市民就嚟到我身處嘅遮打道呢度。雖然呢中途落雨，但係佢哋仍然風雨不改，用行動表達支持。香港電台記者葉真真報道。